Hola, ¿qué tal? Seguro que los más veteranos de vosotros reconocéis esta música, ¿verdad? Duke Nukem 3D, todo un clásico de los 90 que gracias a un mod es compatible con el Oculus Rift y se puede disfrutar en realidad virtual, algo que los que, los que, jugamos en su momento a este juego no podíamos ni siquiera soñar. De verdad nos, nos hubiera gustado, en aquel momento éramos adolescentes, poder sentirnos en la, piel de Duque Nukem, andar por las calles, patear traseros y hacer, bueno, todo lo que hace el rey que hoy ha vuelto. ¿Cuántas veces habré visto esta caída? Hace ya unos cuantos años, en la época de la adolescencia, cuando después de estar todavía con la boca abierta, después de Doom, llegó Duke Nukem 3D. ¿Qué tenía este juego de especial respecto a Doom? Pues tenía por ejemplo la posibilidad de mirar hacia arriba y hacia abajo, cosa que en Doom no se podía. Y también tenía el motor bastante más avanzado y permite que haya escenarios más, digamos, más 3D puede haber una planta encima de la otra, cosa que en Doom no era posible. Y bueno, una de las cosas que con las que soñábamos todos cuando empezamos a jugar, pues era en cómo sería estar dentro del mundo de, Duque Duke Y ahora mismo, pues ver la inmensidad de, de la fase, la calle, la altura de los rascacielos, pues me trae muchos recuerdos son muchos Está claro que no es un juego diseñado para realidad virtual, ni mucho menos. El autor del mod, la verdad es que lo ha hecho muy bien, teniendo en cuenta la antigüedad del título. Hemos instalado texturas de alta definición, modelos 3D para los personajes, que lo actualizan un poco, lo hacen más poquito más actual. Pero bueno, se nota que han pasado los años, pero Duke Nukem siempre será Duke Nukem. El este juego en aquellos momentos nos sorprendió mucho a todos porque bueno, no estábamos acostumbrados a, personajes tan irreverentes como, como Duke Nukem. ya digo que significa mucho para los que tenemos una edad y llevamos unos cuantos años en el mundo del videojuego poder disfrutar de un Nukem con el Oculus Rift.